Как приручили огонь. История изобретения, или, вернее сказать, приручения огня, напоминает то, что спустя полмиллиона лет произошло с энергией атома. И в этом случае у истоков изобретения разгорелись споры, нужно оно или нет, к какому пути идти. Дело происходило так. Какой-то любознательный неандертальец, а, может быть, даже его предок сидел в пещере и задумчиво вертел между ладоней палочку. Один конец палочки он случайно упер в сухую щепку. Из щепки появился дымок, кончик палочки почернел, потом на нем заплясал алый язычок. Ого, не удивились пещерные жители. Пожары от молнии и извержений вулканов они уже знали. Эк он бежит, надо ему щепчик подбросить. Запылал костер. Значит, так обратился к племени самый предприимчивый. Есть предложение. Способ добывания огня застолбить. Э, в смысле том, чтобы запомнить и все время им пользоваться. Тепло и можно жарить мясо. А шкуры зачем, сказал самый ленивый. Завернешься, и хорошо. Что касается жарить, считай, это баловство. И сырое съедим. Добывать долго, поддержал его другой. Он, сколько он руками вертел, ладони стер. Обучение, опять же, проходить надо. Может, не всякому дано вертеть. Да, преимуществ мало, согласился старейший. Недостатки перевешивают. Стало быть, пес с ним забудем и выбросим. Умелец-то бывший огонь сидел как оплеванный. Постойте, постойте, нельзя ж так с места в карьер. Отвергать легко, пожалел его кто-то. Давайте подумаем, может быть, еще как применение, например, в военных целях. Точно! Обрадовался самый воинственный. Можно метать в врагов горящие сучи, можно, взяв их в плен, прижигать пятки. Так, так, так, говорившие оживились. Загнать в лес и спалить, задушить дымом в пещере. Неплохо. Судьба изобретения была решена. Огню открыта широкая дорога. История человечества получила мощный толчок.